Olá, violinistas! Estamos aqui na série é, Dicas Rápidas né, para Violinistas e a próxima dica é em relação à afinação. Né? Falamos um pouco sobre metrônomo, falamos um pouco sobre é, as notas pedais e agora a gente vai falar um pouco então, hoje vamos falar sobre o solfejo. É muito importante você cantar, solfejar, imaginar, ter a melodia na sua cabeça. Para isso é muito importante que você pratique a sua voz. Precisa ser um cantor para solfejar? Não, não precisa. O solfejo ele vem com o intuito de já exatamente você treinar a altura da sua voz. Porque assim, no momento que você consegue cantar aquela nota afinada, significa que o seu ouvido interno ele conseguiu ajustar a sua afinação para aquela nota. Então, possivelmente você vai conseguir ajustar aquela nota com o seu dedo, você vai perceber que ela está desafinada. Então, as aulas de canto são muito utilizadas nos cursos de musicalizações, justamente é, entrando nessa finalidade. Porém, é, é muito importante também você ter um contato assim de técnica vocal para que você não force a sua voz, né? Existe uma forma certa de respirar e tudo, então a gente acaba entrando um pouco nessa parte do canto. É, o solfejo em si, ele é cantar as notas na altura que elas estão, né? Existem vários tipos de solfejo. Existe aquele que você solfeja o nome das notas, existe aquele que você fala é, é, em grau, né? O grau, primeiro grau, segundo grau. Existem vários tipos. O importante é saber que se você está com muita dificuldade em afinação, né, está nessa tra transição de tirar marquinha, de, de começar a pegar afinar de ouvido sem usar o afinador, cante, solfeje a melodia antes. Essa é a minha dica para você. Espero ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, se você achou que foi útil, não esqueça de deixar seu like e esperamos vocês na próxima, tá bom? Vamos ter mais vídeos sobre dicas rápidas. Tchau!